अबे भाई कितने है कर रहे हैं भाई ये तो ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰਮਾ ਕਾਲਾ ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ ਲਾਰੇ ਨੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮੁਸਕਾਰਾ ਝੂਠਾ ਚੁੱਪਰ ਤੇ ਪਾਵੇ ਨੀ ਕਿੰਨੇ ਆ ਪਿੱਛੇ ਲਾਏ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਚਾਰੇ ਨੀ ਗਿਣ ਗਿਣ ਕੇ ਦਿਲ ਤੋੜਦੀ ਟੁੱਟ ਟੁੱਟਦੇ ਤਾਰੇ ਨੀ ਰਹਾਨੀ ਹੋਣੇ ਐਤਵਾਰ in ਦੇ ਜਾਲ ਤੇਰੇ ਨੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਕੁੜੇ ਨੈਣ ਬੇਕਾਬੂ ਤੇਰੇ ਬਣਦੇ ਆ ਜ਼ਹਿਰ ਕੁੜੇ ਬਸ ਇੱਕੋ ਮੰਗੀ ਰੱਬ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਤੇਰੀ ਖੈਰ ਕੁੜੇ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਸਿਕਾ ਦਾ ਜੋ ਜਵਹਿਰ ਕੁੜੇ ਮਾੜੀ ਤੂੰ ਕੀਤੀ ਬੇਹਿਸਾਬ ਸੋਹਣੀਏ ਮਾੜੀ ਤੂੰ ਕੀਤੀ ਬੇਹਿਸਾਬ ਠੋਡੀ ਤੇ ਕਾਲਾ ਤਿਲ ਜੋ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਬਾਤ ਕੁੜੇ ਕੱਖਾਂ ਦਾ ਕਰਤਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮੰਗਦਾ ਸੀ ਸਾਥ ਕੁੜੇ ਆ ਲੈ ਚੱਕ ਲਿਖਣ ਲਾਤਾ ਹਾ ਤੇਰੀ ਗਰਮ ਹੱਥ ਕੁੜੇ ਟੁੱਟੀ ਐ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਸੋਹਣੀ ਐ ਟੁੱਟੀ ਐ ਅੱਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਪਿਆਰ ਸੋਹਣੀ ਐ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਪਿਆਰ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਪਿਆਰ ਸੋਹਣੀ ਐ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਪਿਆ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਪਿਆ ਸੋਹਣੇ ਚਾਨਣ ਵਰਗਾ ਦਿਲ ਕਾਲੀ ਰਾਤ ਕੁੜੇ ਠੋਡੀ ਤੇ ਕਾਲਾ ਦਿਲ ਜੋ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਬਾਤ ਕੁੜੇ ਕੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਟਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮੰਗਦਾ ਸੀ ਸਾਥ ਕੁੜੇ ਆ ਲੈ ਚੱਕ ਲਿਖਣ ਲਾਤਾ ਤੇਰੀ ਕਰਮ ਹੱਥ ਕੁੜੇ ਟੁੱਟੀ ਐ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਸੋਹਣੀ ਐ ਟੁੱਟੀ ਐ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਚੱਲਦੇ ਪਿਆ ਸੋਹਣੀਏ ਤਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਪਿਆ ਯਾਰ ਬੇਇਜਤੀ ਹੋਈ ਆ।